5 березня 2020 року в приміщенні Національного інституту стратегічних досліджень відбулась презентація доповіді стосовно виходу товарів України на канадський ринок. Власне, інститут виступив у ролі партнера е, проєкту канадсько-українського щодо сприяння торгівлі та інвестиціям між нашими країнами. Презентації було продемонстровано методологію, за якій автори визначили те, які саме товари та послуги можуть бути направлені на експорт до Канади. Чому власне це важливо? Історично так склалося, що Канада відігравала дуже велику роль у створенні у відновленні незалежності України. Коли в 91-му році нам вдалося її відновити, Канада була однією з перших країн, які власне нам запропонували допомогу. Але з того часу все наше співробітництво будувалось переважно на політичній складові. І навіть зараз, коли в 2017 році ми уклали зону вільної торгівлі, якщо ми подивимося статистику торгівлі, то побачимо, що ані Канада для України, ані Канада, ані Україна для Канади не відіграють велику роль. Декілька цифр: 85 мільйонів доларів це експорт України до Канади, при тому, що загальний експорт 50 мільярдів, тобто менше на цілих відсотків. Що стосується Канади, частка України ще навіть менше. Тому Україна є 77-м партнером для Канади. Ця ситуація створює такий момент, коли, е, попри велику, великий рівень політичного співробітництва, великий рівень зацікавленості, який керівництво Канади завжди надає Україні. Україна в економічному плані не є суттєвим партнером для Канади. І ось щось треба робити. І ось той захід, який відбувся сьогодні в стінах нашого інституту, саме і направлений на те, щоб економізувати відносини між Україною і Канадою. І якщо ці пропозиції, які були озвучені протягом цього круглого столу, будуть тілені життя, я сподіваюся, що наступ наступні декілька років стануть для нас певним проривом на цьому напрямку.